Hallo alleguerten, ech hu mer geduecht wëll jo geschwënn Ouschteren ass, kinnt mer vläicht een Ouschterhieschen bastelen. Ech hunn ee ganz ganz einfache rausgesicht an déi Saache misst dir normalerweis och alleguerten doheem hunn. Ech soen iech lo wat der braucht an da frot der d'Mamma oder de Pappa ob der dat hutt. Als aller éischte brauche mer mol een Toiletterullo. Dat hutt der bestëmmt alleguerten doheem. Da braucht der bësse Pësch, eng Schéier, ee Bläistëft, da braucht der zwee Aen. Wann dir där keng hutt, dann ass dat och guer net schlëmm, well déi kann een och selwer molen. Zwee klenge Pompon, Och wann der där keen hutt, dat ass och net schlëmm, well dee kënne mer och molen. Da braucht der ee Pinsel, da braucht der faarwege Pabeier, ech hu lo hei e roude geholl. Wann dir awer eng aner Faarf léiwer hutt, kënnt dir och eng aner Faarf huelen. An dann e bësse wäisse Pabeier an dann hunn ech hei Bësse Faarwen heianscht rosa, blo a mof. Bei mir gëtt et ee ganz geckegen Häschen. Dir kënnt natierlech och aner Faarwen eech raussichen. Sou, da fänke mer un a mir molen eisen Toiletterullo, okay? Dat heescht, dir huelt de Pinsel an da kënnt der dee sou faarweg mole wéi dir et gären hätt. Opgepasst, wann dir keng al Kleeder unhutt, braucht der eng Tschiertësch. Frot d'Mamma oder de Pappa, ob si iech eng kënne ginn. An da geet et scho lass. Da kënnt der ären Toiletterullo mole wéi der wëllt, ganz wëll duerch de Gäert. Mäi gëtt ganz faarweg. Kann een d'Faarwen e bësse mëschen. Misst der jo och nach wësse wéi dat geet, wa mer déi mëschen. Schéi bis un de Rand. An dierf ee keng gro Faarf méi gesinn, okay? Dir musst wierklech iwwerall molen, fir datt den Hieschen och ganz schéi gëtt. Sou, dann hei e bëssen unhalen. Voilà, ka kucken ob der iwwerall gemoolt hutt, enker dréinen. Sou, tiptop. Deen dréchent lo bëssi a während deen dréchent kënne mir eis dru maache fir d'Oueren ze bastelen. Dofir huelt der als éischt äre faarwege Pabeier, also et muss kee roude sinn, an do dropper moolt der Zwee laang Oueren. Voilà, dat gesäit ee vläicht net gutt. Also zwee esou laang Oueren drop molen. Dann huelt der d'Schéier an dir schneit se raus. Esou, ech hunn dat scho gemaach. Dat heescht, hei si meng Oueren. Dann huel der dee wäisse Popeier an och hei mol der elo zwee Oueren drop, awer si musse bësse méi kleng si wéi déi faarweg. Ok, dat heescht eng Kéier zwee kleng Ouere molen. Och déi schneit der mat ärer Schéier eraus. An da gesäit dat esou aus. Elo pësche mer déi kleng wäiss Oueren Op déi grouss faarweg Oueren. Sou. An hei och. Voilà. Sou, lo hu mer d'Ouere scho prett. Lo kucke mer, en ass nach net ganz dréchen. Wann dee lo gedréchent ass, pëscht der är Ouere vum Hieschen sou do dranner. uewen drop, dann kritt e seng zwee Aen opgepëcht, seng Niesschen opgepëcht an da kënnt erëm nach e klenge Schnurri mat engem schwaarzen Tuschbic molen. Vill Spaass beim Bastelen! Ciao ciao!